Cal una forta campanya europea com la que eh, està impulsant Oxfam, una forta campanya europea contra els paradisos fiscals, i aquí crec que les ciutats, com en tantes coses, podem donar l'exemple. El municipalisme és una eina per guanyar sobirania fiscal i avui la sobirania fiscal és impossible sinó una lluita decidida contra l'evasió que, com diem, és un, és un autèntic frau a la, a la democràcia.